garei zailak bizi izan ditugu. Beti gustatu zaizkigu erronkak. Baina inork ez digu ez zerro paritzen. Borrot bakarra, ez saiatzea da. bideak zailak izango dira. Zio. Baina, elkarrekin, indartsua gara. Bide berriak arakatu behar dira. Zuka Giltza, guk daukagulako.